Preguntant-los, per exemple, per aquesta reunió en la Zarzuela. El seu entorn nega que se produï aquesta reunió, mentre que la senyora Rita Arberà no s'atrevís a negar-ho. Diu que no en vol parlar del tema. Fa una estona he vist algunes persones una imatge vergonyosa. El senyor diputat Francisco Camps se n'anava d'aquestes corts perquè no volia escoltar aquestes coses que estem dient així i els periodistes li preguntaven per aquesta reunió en la Zarzuela i ell a colzaes i sense dir ni mu se n'ha anat corrent, fugint, com un covard. Segurament és mentider, yeah. però a més a més covard. I això és una imatge indigna que no pot permetre. Els representants de la ciutadania estan obligats a donar explicacions. I per això volem que si no les donen les Corts, perquè no les donen, i ahí està l'escobuit, si no les donen davant dels periodistes i, per tant, a la ciutadania, que almenys les tinguin que donar als tribunals i que la Generalitat siga acusació particular contra ells.